ਮਾਰੀ ਫਿਰੇ ਤਾੜਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਜੋ ਨਿਹਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹਮ ਮੁੰਡਾ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਤੋੜ ਤੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨਦੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕਦਾ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਟ ਦੀ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ